hello everyone I am mister PJ और आज मैं बात करने वाला हूँ उस ऐतिहासिक जगह के बारे में जहाँ पर जाने का मन तो किसी को नहीं करता लेकिन एक बार चले गए तो वापस आने का भी मन किसी को नहीं करता नहीं भाई बाथरूम की बात नहीं कर रहा क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ स्कूल के बारे में so let start the video पहला नशा आपको याद है वो दिन जब आप छोटे थे और आप पहली बार स्कूल गए थे इस देश में किसी भी बच्चे को ये सवाल पूछ लो ना हर किसी का एक ही सिमिलर जवाब होगा मैं मेरे मम्मी का हाथ पकड़ के स्कूल की तरफ आया फिर गेट पे पहुंच के टीचर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंदर ले गई मैं बहुत यहाँ पर जिस बच्चे का जिक्र हुआ है ना जो दूसरों को देख के हंस रहा है और खेल रहा है वो बच्चा आज तक ला पता है क्योंकि इस देश में आप किसी को भी पूछ लो कि आपका पहला दिन कैसा था कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं एनीवेज आगे बढ़ते हैं ये तो हो गई पहले दिन की बात लेकिन हम बात करते हैं प्रॉपर स्कूल लाइफ के बारे में केजी सेक्शन तुम्हारी जिंदगी का बहुत और है जब तुम्हें स्कूल जाने की आदत सी पड़ गई और तुमने स्कूल में दोस्त भी बना लिए क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां ही होती है और क्योंकि तुम छोटे हो तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता लेकिन तुम्हें लड़कियों के साथ देख के तुम पर लोग हंसने लगते हैं क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं एनीवेज ये तुम्हारी जिंदगी का वो दौर है जब तुम्हें हमेशा 90 परसेंट से ज्यादा आते हैं इसको देख के तुम्हारे पेरेंट्स सोचते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा और तुम्हारी लाइफ एकदम मौज मजे में चल रही है लेकिन यही मौज मजा करते करते तुम प्राइमरी में पहुंच गए छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को नए नए कपड़े मिल चुके हैं नए कपड़ों के साथ आती है नई परेशानियां और ये परेशानी है अपने वजन से दो किलो ज्यादा वजन वाले बैग उठाना और अगर आप चाहो तो एक और परेशानी भी अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो वो है प्रेयर और ये प्रेयर का कारवा जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में शुरू होता है तब भी जाके खत्म होगा जब तुम्हारी स्कूल लाइफ खत्म होगी लेकिन अब बात करते हैं उस समय की मौज मस्ती के बारे में उस समय हम छोटे थे और भोले भी थे इसलिए हमें सेकेंडरी सेक्शन वाले बच्चों को देख के लगता था लेकिन उस टाइम हमारे लिए मस्ती का मतलब था मैथ की बुक के पीछे एक्सेंट जीरो खेलना चालू क्लास में दोस्तों के साथ मन ही मन गाने गुनगुनाना जिस बेंच पर हम बैठते उस बेंच से एक बेंच पीछे चले जाना या फिर दोस्तों के साथ जगह एक्सचेंज कर लेना एंड दिस वीडियो हियर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड जो कोई भी देख रहा है कमेंट्स में बताओ वीडियो कैसा लगा कुछ भी कमेंट करो चलेगा एंड सब्सक्राइब करो and press the bell icon and finally thanks for watching लेकिन रुको गाइस जाओ मत कहीं पर भी रुको मैं जानता हूँ कि मैंने इस वीडियो में केजी सेक्शन और प्राइमरी सेक्शन कवर किया है मगर सेकेंडरी सेक्शन अभी बाकी है सो so, वो एक अलग वीडियो है जो कि मैं अगले संडे अपलोड करूंगा so stay tune and subscribe कर देना चैनल को and finally thanks for watching